και το 30 και το 60 και το 90 ήμασταν και είμαστε η μεγαλύτερη εθελοντική παρέα νέων στον κόσμο. Στην Ελλάδα γιορτάζουμε 103 χρόνια ιστορίας, εκδρομών και προσφοράς, με 20.000 εθελοντές σε 50 πόλεις σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο 13-14 Απριλίου, οι πρόσκοποι της Ελλάδας χαρίζουμε χαμόγελα Χαρίζουμε δύναμη, χαρίζουμε αισιοδοξία, χαρίζουμε ζωή. Σας περιμένουμε στην πρώτη πανελλήνια δράση κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης των Ελλήνων προσκόπων, ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Μάθε περισσότερα στο sep.org.gr